seu lobo devorar a sua ovelha Nem sua ovelha amansar o seu lobo Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha Nem sua ovelha amansar o seu lobo Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha mesmo que ela queira Nem sua ovelha amansar o seu lobo Senão você perde um jogo Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha Mesmo que ela queira amançar Amansar em seu lobo se não você perde o jogo Meu bem, muito bem Faz o mal sem igual Meu bem faz um bem sem olhar a quem. Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha, mesmo que ela queira. Nem sua ovelha você perde o jogo Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha Mesmo que ela queira Nem sua ovelha amansar o seu lobo não você perde o jogo Meu bem, muito bem Faz um mal sem igual Meu bem, muito mal Faz um bem sem olhar a quem No jogo bem e mal princípio do é, é muito fundamental no jogo bem e mal. O equilíbrio total é muito fundamental no jogo bem e mal. O equilíbrio total é muito sentido tal é muito fundamental. Meu bem, muito bem, faço mal sem igual. Meu bem, muito mal faz um bem, sem olhar a quem.